дети, нахуй. Нет, нет, мне нужно, чтобы записался наоборот. Я хочу, чтобы записалась, поэтому я пережила. А так у меня дома еще одна камера. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети, нахуй. Дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй. Всем, всем Дети нахуй. Дети нахуй. Дети нахуй. Дети нахуй дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй, дети нахуй. Пип! Вау, маленькая. Дети нахуй, дети нахуй. Дети нахуй. Дети нахуй! Дети нахуй! Дети нахуй! Дети нахуй! Дети нахуй! Дети нахуй! Еще